Sí, la piedra esa. Me mete una piedra en medio. Oh. I ir poniéndome piedras, cabrón. allí, tío. Espérate a ver, José. Vale, vale, vale. 去。 Digo, lo vuelvo a comer ahí en la curva. <laughs>